मोजिला फायरफॉक्स इंटरफेस तो टूल बारन पे मुश्तमिल ट्यूटोरियलस मज तुहद खैर मकदम या ट्यूटोरियलस मज हेचो अस फायरफॉक्स इंटरफेस तो टूल बारन मुतलिक या ट्यूटोरियलस मज करो अस उबुंटू लिनक्स 10.04 बापत फायरफॉक्स 7.0 वर्जनुक इस्तेमाल वन वचो अस फायरफॉक्स इंटरफेस फायरफॉक्सस मज तम तमाम खसूसियात यम अकिस जदीद ब्राउजरस मं आसनि मोजिला फायरफॉक्स कामयाबी सान इस्तेमाल करने बापत अमिच प्रत खसूसियत जान जरूरी मोजिला फायरफॉक्स इंटरफेस हेको यमन शेन खास इलाकन मज तकसीम कर menu bar navigation toolbar bookmarks bar sidebar status bar तो कंटेंट एरिया वन वो अस प्रथ अख तो समझो जिम क्या करान File menu the new window osbet kariu click. Ak no window gachi zahir. Kensan lukan chi browser asmaz lokit haraf vishnasmaz mushkilat yavan. View, Zoom to Zoom in aspect click karit kariu page board. या करियो कंट्रोल तो प्लस प्रेस ये करे टेक्स्टस बोर्ड मोजिला फायरफॉक्स कुछ शुमार छे इस्तेमाल करान ये जान खतर करियो हेल्प तो अबाउट अस पेट क्लिक डिफॉल्ट पेट कर फायरफॉक्स अख होम पेज ज़हिर पन्ने पसंदुक वेब पेज होम पेज बदल मुकर्र करने बापत करियो एडिट तो प्रेफरेंसेस पे क्लिक विंडोज इस्तेमाल करन वल करियो टूल्स तो ऑप्शंस पे क्लिक जनरल टैबस मज करियो होम पेज फील्डस पे क्लिक तो www.yahoo.com करियो टाइप या करियो पन पसंदीदा वेब पेज टाइप दशने तरफ बनमिस कूनस मज क्लोज बटनस पे क्लिक करित करियो फायरफॉक्स प्रेफरेंसेस बंद वेब पेजस मज के खास लफ्ज तलाश करने खातिर करियो एडिट मेन्यूक इस्तेमाल एड्रेस बारस मज करियो www.google.com टाइप एडिट तो फाइंडस पे करियो क्लिक ब्राउजर विंडोज बन कन गछ अखलोक टूल बार जाहिर टेक्स्ट बॉक्सस मज करियो गुजराती टाइप तो ये वुचो गुजराती लफ्ज नुमाया गोमुत यह फंक्शन सठा अहम येल अस वेब पेज किस ज्यादा टेक्स्टस मज कह लफ्ज हारिन आसन यह करो अस बंद यथ नव सई लगान नेविगेशन टूल बार इंटरनेट के जरिए अकि जाय पे बेस जाय गसनस मज मदद करान नेविगेशन बार बोर्ड टेक्स्ट बॉक्स येतन तुम वेब पेजुक एड्रेस टाइप करान तुम वुचन यान अथ URL बार या एड्रेस बार वनान URL अस पेट करियो क्लिक तो अतनुक मौजूद एड्रेस करियो डिलीट www.google.com करियो टाइप एंटर की दबायो वन ऐसियो ते Google होम पेजस पेट वतमित बैक एरो आइकनस पेट क्लिक कर वातनाय ते तथा पेजस पेट वापस ये ते गड गूगल Google होम पेजस पे वापस गसन खतर करियो एरोस पेट क्लिक URL बार किस दशने तरफ चु मकान हिव अख आइकन तो यह ते वेब पेजस पेठ ऐसियो ये बटन नी तो डिफॉल्ट होम पेजस पेठ ये फंक्शन छु मुफीद येल तो कोई खास साइट या सर्च इंजन से ब्राउज ऐसियो करान इस करो होम पेज आइकनस पेठ क्लिक याद थयो अस छु होम पेज www.yahoo.com मस तब्दील कोरमुत अमकिस नतीजस मज होम पेज आइकनस पे क्लिक कर याहू होम पेजस पे अनान वन बुक मार्क्स बार वुछान बुक मार्क्स यमन पेजन पे गसनस मज मदद करान योत तु बार बार गसान छो यू आर एल बारस मज करू W W W dot Gmail dot com type page load गू यू आर एल बार किस तरफ यु स्टार यानी तारक अलामत अत पे करू क्लिक तु वुछिव जी स्टारस रंग गु बे स्टारस क्लिक अख डायलॉग बॉक्स गछ फोल्डर ड्रॉप डाउन मेन्यूस मज कर बुक बुकमार्क्स टूल बार मुंतब तु वुछिव जी bookmark bookmark toolbar मज शामिल गोमुत याहू होम पेजस पे गसन खतर होम पेज आइकनस पे क्लिक जीमेल बुकमार्कस पेट करियो क्लिक यह नी तही लॉग इन पेजस पेट तुम हेकिव तिमन साइटन बुक मार्क इस्तेमाल करित योतन तुम अक्सर गछान छिव मगर यमन होम पेज बनावन छिव न यछान वन छ एस साइड बार वछान व्यू साइड बार तो पत करिव हिस्ट्रीस पेट क्लिक बार के खोवरी तरफ वछिव तु त्रे ऑप्शन टुडे यस्टरडे तो ओल्डर देन 6 मंथ्स जहिर गमित ऑप्शन छ कंप्यूटरस पेट फायरफॉक्स किस इस्तेमाल दरमियान वक्फस मुताबिक आसान मेन्यू वसी करने बापत करियो टुडे आइकन सहित प्लस निशानस पे क्लिक गूगल होम पेजस पे गसने बापत करियो गूगलुक लिंक मुंतखब वचो कोता सहल छ अत साइट पे गसन योत गड गमित ऐसियो साइट बारस छ पनन अक सर्च फंक्शन यो साइट तलाश यानी सर्च छ करिन तमिक नाव हेकियो सर्च बॉक्सस मज टाइप करित ये तलाश करने खातिर छारी अथ हिस्ट्री मज सर्च बॉक्स मस करियो गूगल टाइप नतीजे बापछु गड गूगल होम पेज वन साइड बार अस्पेक्ट दशनी तरफ कोनस मस क्रॉस अस्पेक्ट क्लिक करित साइड बार हट वनी हचौज स्टेटस बार क्या छु करान ब्राउजर विंडोज बनमे तरफ छु स्टेटस बार यूस एस वेबसाइट लोड गसनिच हालत छु वनान URL barس منز گژھِو www.wired.com کٔرِو ٹایپ تہٕ انٹر دبٲیِو سٹیٹس بارس پٮ۪ٹھ ترٛٲیِو نظر یہِ وَنہِ ویب پیج لوڈ گژھنٕچ حالت سٹیٹس بار چھُ یہِ زاننَس منٛز مدد کران زِ کیٛازِ چھِنہٕ کینٛہہ سایٹہٕ لوڈ گژھان سایٹ لوڈ گژھنَس منٛز کوتاہ وق لَگہِ وغٲرٕ وۄنۍ چھِ أسۍ کنٹینٹ یعنی مضموٗن ایریا وٕچھان यन गई वेब पेज कंटेंट यानी मजमून नजर यम तुम वुचान अत ट्यूटोरियल किस अख्ताम पे यथ ट्यूटोरियलस मं हूच फायरफॉक्स इंटरफेस तो टूल बारन मुतलिक वन तुंद बापत पन होम पेज करू www.spoken-tutorial.org dot O R G यस मं तब्दील तो वो ब्राउज़रच हिस्ट्री फंक्शन इस्तेमाल करित गो याहू वेबसाइट पे दर्ज झेल लिंकस पे दस्तियाब वीडियो वो यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट खुलास करान अगर तुम असल बैंडविड्थ दस्तियाब तुम हेकू यह डाउनलोड कर spoken tutorial project team spoken tutorial हूं इस्तेमाल कर वर्कशॉप मुनद करान तो ऑनलाइन इम्तहान मज पास ग वाले सनद दिन मजीद जानकारी बापत करियो contact at spoken-tutorial.org पे रबत स्पोकन ट्यूटोरियल टॉप्ड एट टीचर प्रोजेक्ट हिस्सा अच्छे हुकूमत हिंद की वजारत बरए इंसानी वसैलो तरक्की ची कौमी तलीमी मिशन बजरिए आई सी टी हिमायत हासिल अत मिशन पे मजीद जानकारी spoken hyphen tutorial dot O R G slash N M E I C T hyphen intros पे दस्तियाब यमि स्क्रिप्टुक तर्जुमत सदाबंदी मे यानी वजाहत आमदन करम असित शरीक गसन बापत तुहद शुक्रिया